halo teman-teman kali ini saya neng kebon oke kebonnya lor oke bantina diurusi kok buaya kayak ngene ki piye lor lor sukete so, runggut limu hmm padang lor wis ngadi jiku koyo opone lor lor nek buaya kaya ngono kuwi modele payah iki lur lur kebun kopi kok ngene tenan iki yo kanca-kanca sing urung subscribe channelku monggo di subscribe dulu mantap ben aku semangat ngonten ning ini lho nah duit aku maku kita jalan-jalan di kebun ngisore ngasih wadang kayak ngono lho. Buai ora enek lho. Buai gor koyo ngono kuwi model iki piye iki. Kecih alam kuwi. Ki setekan. Ki alam. kebone limut lur iki aku nengane wong lur iki alat madang lur ndi wong iki cabut iki lagi ngerjakne wong lur leren sik lur nang iso rambutan wit iki suweger eh, lur adem tenan rasane kisar wayahe madang iki lur kesebotane wis siap kae tremos gunge wedang lur ndi arek-arek iki ro ketok lur padha nyemprot lur di area arah iki rumput madang iki lho nah kayak arah-arah e lor rupanya serupa melas wayai madang wes wayai madang anget. Uh, Ayo ke madang. Kok madang kok? Pela eh, nyeprot ki. Sampung. Loro telu. Ya ya repot ora. Kuat. Sai. Nek ngono kuat. Nah, mangan mangan.